大家好，我是金英老师，又到了我们每一周的生肖运势周报时间。接下来老师要跟大家分享的是十一月四日至十一月十日这当中重要的日课吉凶以及个别的生肖运势。在我们开始之前，请新朋友务必帮老师按下订阅小铃铛加赞，让你可以及时收到老师的贴心运势提醒哦。好，接下来让我们来看一下在当周有什么特别需要留意的日课。 首先，我们会迎接的是星期一，在当天是逢到董公选曜的吉日，当天是非常适合做婚姻嫁娶的，所以准新人们，如果你们要去登记婚姻的话，不妨就在礼拜一当天去做哦。在礼拜二的部分呢，是逢到适合入宅开市的董刚董公选曜的吉日，也会建议有需要搬家的。 或者是你刚好逢到新开业的朋友们，可以选定在这一天哦。在礼拜三的部分呢，我们会逢到的是合魁月行之日。合魁月行的话，在代表的是当天会有火煞，所以如果你刚好从事的是跟火源啊，或者是你会接触到一些热源相关的，比如说你是厨师啊，或者是说你在你是属于黑手哦，在处理机械工作的。 哦，那老师会提醒这些朋友们，请务必注意，不要有烫伤，或者是不小心的这个劳光之灾哦。好，再来让我们来看一下礼拜四的部分，会逢到的是天赦一马日。在天赦日，一般来讲的话呢，都是非常吉祥的，在当天是非常适合做祈福的。 不过，在当天因为逢到了一马大动，所以老师会建议，如果我们在天生日当天选择要做祈福的时候，这一项祈福务必是，比如说是希望祈求到能够有大项的改变或者是突破的项目，比如说你有恒心的想要去呃开店，或者是你想要呃自己呢有一个新的目标，那我们在这一天去做祈求的话。 通常是比较能够得你的愿的，好，但前提就是你不能够荒废哦，还是必须要有所努力的去执行，那才有可能成功哦。好，那这天赦一马呢，老师也会希望，比如说如果你也是求子相当久的朋友们，那不妨也运用一下这一天呢，去这个跟诸神娘娘，或是观世音菩萨，或是亲娘妈。 好，求子看看，或许也可以得到不错的音讯。好，那再来就是礼拜五的部分，在当天逢到的是一个新的节气，我们会在凌晨的一点二十四分迎接立冬。那天气也真的会温度哦，随着雨势的下呢，也会开始慢慢的下降。那在当天也是非常适合去做。 这个祈福啊，同时呢也是很利开光跟开市的，所以如果说你身上有一些开运的小物啊，不妨我们可以运用在当天呢，到庙宇呢去过一下香炉哦，让这个呃开光的效应呢还是一样呢，保持在这个开运物上面哦。好，大家不妨可以参考看看。 那再来呢，我们来看一下礼拜六的部分呢，会逢到的是非常适合进塔安葬的日子。如果家中呢有先人先逝了，那我们呢不妨可以就是择一个吉祥的日子，让他们能够入土为安，或者是能够进塔哦。那在这一天呢，是一个非常有利于后世子孙、杨氏子孙的日子，那大家可以参考一下。 那再来就是礼拜天的部分，我们会逢到的是无兔太阳日，即时若到了辰时，也就是我们白天的早上七点到九点的这个时候，礼拜天老师也会建议在这个辰时的时候，七点到九点，大家务必要起来帮自己泡一个泡竹开运。那这个泡竹开运的有一个先提呢，就是我们必须要在这一个呃热水里面呢。 加入少许的醋，那才能够让我们呢，增进我们的血液循环，以及呢新陈代谢，也能够排除掉我们身上的一些晦气，让我们身体呢也可以比较不会受到寒气的侵袭，让我们这个冬天也能够度得比较安心一些。以上是针对这一周的预课部分，接下来让我们来看一下在当周的。 运势王又是哪三个生肖的朋友哦？首先呢，第三名是属狗的朋友，第二名是属鸡的朋友，而第一名是我们属马的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那这三个生肖的朋友啊，因为呢，在这一周其实呢，会逢到这个一马星的一个影响，所以这个运势的一个带动呢，虽然是非常的强盛的，但是它也意味的是说，你必须要不停的奔波。 不平的费尽你的口舌，还有不停的流汗，那你才会得到双倍的效果。所以如果说在这一周辛劳是可以获到，呃更多的代价的话，好，那不妨我们就在这一周辛苦一点，或许呢也可以让你在这下半个月的时候呢会觉得能够轻松一些哦。 不妨这三个生肖的朋友，在这一个礼拜的时候，好好的冲刺一下。不管是你的事业，那如果是针对感情的部分的话，老师会建议这三个生肖的朋友呢，可能感情呢就先搁到一边去了，因为感情呢，你可以留到这个月底之前的时候呢，再来加温就好了。好，那再来就是让我们来看看个别的生肖运势在这一周的状况又是如何的。 首先，第一个生肖是我们属老鼠的朋友，在这一周，老师会建议你要学会抛开纠结的一个情绪，不要老是让自己呢卡在这个过去的一个情境里面，或者是一些无法排解的情愫里面，这样子对你是没有那个帮助的，因为会没办法长进，然后也没办法迈出新的步伐。那属老鼠的朋友呢，也要记得。 昨天的敌人，也许是明天的朋友；明天的朋友，也不见得永远都会是共患难的。不用去纠结对方现在对你是利或是弊，而是要去想清楚，是说在未来你能不能够好好的运用这一个人脉这颗棋子，才是首当其要的。 属老鼠的朋友在这一周要留意的天数分别是星期一以及星期二。如果有重要的事情要做报告或者是会诊的话，请务必要检查再检查，避免上有书面上的一些疏失跟错误哦。那我们再来下一个，生肖是属牛的朋友。属牛的朋友在这一周呢，比较容易会有摇摆不定的一个状况。 尤其如果你又是准考生，那你或者是说你是需要去做决策的时候，你可能会在两个答案里面呢，或在这里就是有点犹豫不决。那老师会建议，就是这个时候你不妨呢，就是要把对跟错的因素呢都把它给列出来，那再好好的去做思考，再做选择，这样子才比较不会有错，不要凭直觉，好像应该是怎么样比较好。 好，那这样的话比较容易会给你带来错误的决定哦。那属牛的朋友在这一周分别要留意的天数是星期三以及星期六，挺特别，也要让自己身体多一点的保暖，才不会让流行性的感冒找上门哦。下一个生肖是我们属老虎的朋友，属老虎的朋友，老师建议你呢，在这一周记得要坦开心房。 如果有心事，不妨呢，就找个比较信得过的人，跟他把这个话给说开了。如果是很烦的事情呢，也不妨呢，哦，可以透过，比如说打鼓啊，又或者是唱歌啊，哦这一类的方式来让自己的心情有一些宣泄，才不会让自己的心情憋出毛病哦。那属老虎的朋友，切记在这一周呢，要留意的天数是礼拜四。 还有呢，务必呢要保管好自己的东西，不要丢三落四的，不然你可能呢会有损失财物的一个问题哦。下一个生肖是我们属兔子的朋友，在这一周呢，老师建议你要珍惜当下。西福本身呢，大家都会说，可是我们往往会忘记呢，其实周边的人呢，对我们是有多么的好。 或者是把一些事情呢视为的过度的理所当然。老师建议你呢，在这一周呢，不要只一直往前看，不妨看看你周边的，不管是家人或者是朋友，那好好的用感恩的心情呢去度过这一周，你会发现，其实你会有不少收获的。尤其是有一些你视为理所当然的事情，你会发现，好像原来别人都是默默的在付出，那你才会知道谁才是真正你。 应该要留在身边的人。那我们属兔子的朋友呢，在这一周要特别留意的是星期五哦。再来，下一个生肖是属龙的朋友，属龙的朋友，老师建议你在这一周务必要多放松一下心情。很多时候，我们的病痛呢，有更多的时候是来自于心病跟心结。当你把这个结呢给解开了，相对的，你的 身心的压力负担少了，心身上呢，肉体上所会反映的一些状况也会减少很多。所以属龙的朋友，请切记了，这个时候呢，不管你是在工作上，或者是在跟人际的交流上面，不要给自己太多的压抑啊，也压力，也不要有对别人有过多的期许，因为当你有过多的期许的时候，你本身是比较没办法接受一些失落感哈，或是。 呃，与期盼不同的一个状况，所以老师会建议你呢，还是放宽一下心，对你这一周会是比较如如意的。那有时间的话，可以多泡一下脚哈，或者是多多去泡一下你的手哈，让你的手脚能够暖和一点的话呢，你的心也会稍微的宽心一些的。好，那属龙的朋友在本周要留意的天数是星期六哦。下一个生肖呢，是我们属蛇的朋友。 那属蛇的朋友，老师会建议你呢，在这一周呢，要注意擦身而过的一个状况。那这些擦身而过可能是好的缘分，那也有可能是错失的良机。因此会建议你呢，不要老是，比如说只在通行的时候呢，诶，一直看着你的手机。可能呢，你在这个搭乘的这个公众交通上面的这个广告，或者是哪一个告牌上面就有。 诶，你需要的资讯，比如说是，呃，能够让你去参与比赛的，好，或者是增材的内容等等之类的，可能是对你未来会有所改变的东西，就会出现在你的周遭讯息里。可是如果呢，你都是埋着头在看的手机，或者是说你就是低着头呢，就像，呃，很平，很平常一样这样子，好，都没有在看周边的一些状况，那你就会错失这个机会。 那不管是在办公室，或者是在你平常的行走路线，都是一样的。所以老师会建议呢，在擦身而过的缘分，甚至是机会，好，在这一周，请不要让它发生，务必要睁开你的双眼，啊，让你能够好好的看清楚你周边有什么新鲜事，有什么新机会哦，搞不好还会有新的艳遇。 那属蛇的朋友在这一周呢，要特别留意的天数分别有两天，一个是星期二，另外一个是星期天。下一个生肖是我们属马的朋友，在这一周呢是容易会有意外之财。那在工作上呢，可能会有这个好的收入的一个入账，它可能是属于奖金类的，又或者是针对呃这个业主来讲的话，会有人有意愿去做投资项目的一个合作状况。 所以属马的朋友，在这一周呢，你可以好好的呢去做一个筹备，以及去拓展你本身的事业，对你是非常好的。那在这一周呢，因为你们也是我们的榜首，运势王的榜首，所以老师也会建议你在这一个时候呢，好好的为这个月做规划，是你的不二选择哦。这一个礼拜属马的朋友非常的旺，所以并没有特别需要留意的天数。 那下一个生肖是我们属羊的朋友，属羊的朋友，老师会建议你在这一周务必要把握良机，不要错失良机了。眼前的机会，你这个时候如果不去答应，哈，不去做沟通、跟跟协调、策划的话，那你要等什么时候呢？有些东西是必须要在对的时间去做的，就像夏天的时候卖冰品，冬天的时候卖热饮一样的意思嘛，对不对？ 那我们这个属羊的朋友呢，在这一个礼拜特别要留意的天数有两天，啊，分别是星期二跟星期三哦。再来下一个生肖是我们属猴子的朋友，属猴子的朋友呢，在这一周呢就要好好的发挥所长了。不管你擅长做什么的，哦，或者是不擅长做什么的，请切记，好，把你的那个优势呢给展现出来，对你来讲的话是最好的。 那属猴子的朋友呢，在这一周呢要特别留意的天数呢是星期五。再来，下一个生肖是我们属鸡的朋友。属鸡的朋友，老师会建议你在这一周呢要顺势而行，不管你现在面临的是什么状况，艰艰辛的或者是顺遂的，好，那我们就顺着状况让它发展下去，因为呢，这个状况呢在眼前来讲的话，并不是你能够做。 过多的一个突破的，那它这个呢，也只是缓缓的一个状况，所以是说呢，在过了一两周之后呢，会有不太一样的一个变化。那不管是在感情上的波折，或者是说事业上如果有一些瓶颈，我们都可以就是先淡淡的去看，不用过度的慌张跟着急，之后都会有所转机的。好，这是老师要跟属鸡的朋友，好。 规劝的一句话，好，不要过于急的去想要改变一些东西，因为有些时候，它后续的发展可能会比你想象的要来得棒，好，那这个属鸡的朋友呢，在这一周并没有特别需要留意的天数，好，那我们再来看下一个生肖是属狗的朋友，属狗的朋友呢，在这一周老师呢，真的要要很恭喜你，因为真的是万事终于上手了，那。 周边呢，很手上手头上的呢，或者是心情上心理上的很多琐碎的事情跟需要处理的事情、代办的事情，基本上都有条有目的开始呢，诶，有一个头绪出来了，那也可以理出情绪。那老师也会建议属狗的朋友呢，这个时候呢，如果有需要说清楚的、要摊牌的，或者是想要去。 呃，为自己争取的，不妨都在这一个礼拜呢，好好的去争取看看，好去说看看，那比较是对你有利的，能够争取到你想要的方向去进行。属狗的朋友在这一周要留意的天数是星期四。那下一个生肖呢，是我们属狗的朋友。属狗的朋友呢，老师会劝你在这个礼拜千万不要抗拒哦。很多时候呢，属狗的朋友会觉得是说我不想要改变，呃，我不想要配合。 为什么不想呢？因为你只是懒散。那一成不变呢？其实很容易会让你自己被淘汰的。那这个社会就是如此的现实。所以老师会建议属猪的朋友不要抗拒去做一些改变，因为这改变如果可以让你变得更好，也有可能让你有更多的收获跟所得哦。在这个礼拜，属猪的朋友要注意的就是呢，要有始有终，不要当墙边草哦。所以是说呢，老师也会提醒你呢。 要留意的天数有两天，一个是星期一，另外一个是星期天。好，以上是针对这一周个别生肖的运势状况。再来，让我们来看一下，在这一周的感情生理组又是哪三个生肖的朋友。首先，第三名是我们属羊的朋友，第二名是属龙的朋友，呃，第一名是属猴的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，在这一周你非常适合呢，可以跟。 这个另外一半呢，好好的去做升温，那去多了解对方的需求。那有些时候呢，呃，就是不用多说太多话，用肢体语言去表示。所以老师建议这三个生肖的朋友，不管是对家人，或者是对恋人，我们或是对情人，我们都可以给对方一个大大的拥抱，啊，或者是说，呃，买一份呢他平常喜欢吃的食物。 那这都可以让他们呢心里感觉到暖暖的，好，会胜过你讲很多次的“我爱你”。好，以上是针对这个礼拜的生肖运势周报。感谢大家的收看，有需要咨询的朋友，不妨在下方透过 LINE、脸书或者是官网来跟老师连续做咨询，也可以填下方的表格来告知老师你所需要咨询的项目跟状况。 我是金玲老师，感谢您的收看，我们下周再见喽，拜拜。